मेरे पे रिक्वेस्ट आई थी धूम थ्री को अपलोड करने का मूवी जो है लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई यूट्यूब ने डिलीट कर दी तो इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ क्लिप्स रिव्यूज़ या उसका ट्रेलर ये मिलेगा आपको यूट्यूब पर